hoc septaeneas collectis navibus omni ex numero subitac magno telluris amore egress optata potiuntur troeis arena et saleta bentis artus in litore bonunt ac primum silicis dillex gudi dagate sus quignem folis, at quarida circum nutrimenta dedit, rapuit quen fomite flammam. Tum cererem corruptundis cerealia quarma, expedium fessi reirum fruges quere et torre reparant flammis et frangere saxo. Ai neia scopulinteria conscendit et omnem prospectum lati pelaco petit antea sequem iactatum vento videat prigias que viremes aut capin, aut celsi, sin pupibus armaca ici. Navin conspectu nullam, tres litore cervos, prospiciterranteis, hostot armentase quuntur. Aterguet longum per valleis pascitur ac, hic arcumque manu celeres quas acitas corribuit fidus quae te lagerebat agatis ductores quipsos primum capital ta cornibus arboreis sternit tum volgus et misket agens delis nemorinter frondea turbam nec prius absistit quam septem gentia victor corpora fundatum et numerum cum navibus aequet hinc portum petit et socios partitur in omnes divina bonus quae tende de cadis on rara ta che litore trina crio dederat rat qua eros dividit et dictis mai rendia pectora mulget o socii nec quinignari sumus ante malorum o passi graviora dabit deus his quoque finem vos et scillaiam rabiem penitusque sonantes ac copulos vos et qui clope saxa experti revocat animos maestumque timorem mittite forsen et haec olim meminisse juvat per varios casus per tot discriminarium tendimus in latium sede subi fata quietas ostendunt illi quas regnare surgere troiae durat et vos met rebus servate secundis talia vocere fert curis quin gentibus aiger spem vultu simulat premit altum corde dolor